political After Krishna, I can wait. Popular. Popular. wakas makato, naging ako sa Deutsche Yay! I mean sa Fortress. Sa Deutsche Stack. Nagka-coblence from pagulo ko yung mga kanto. Yay, ang kulog na, hindi ko kung papasudlon niya. Ano man mo ulat tuloy or no? Hindi na. Sige na, wala ko. Kamatungato kami actually. Hindi <laughs> ulat bitaw. sederhana guys kemudian ini menempatkan sakit tangan Nah, may free will. Hindi dasig lang tayo sa ito. Pero ito kailangan to kami. Tinan mo ticket. Ano din? Ticket na lang para sa entrance. Diba? Kamusta mga guys? Kahinay is actually ang Dawes. Masabi ano kayo hinay? Kayo kayo kung walang taon mo ang mga cards, do ka Dawes eh. Hinay Dara kami mga to guys, so oh. hindi daa ulo niya ni Ruben. wala sila wiper. Guys, hindi ma-appreciate yung glass yung wipers. Basa. Ano niyo? Basa. Basa. Ay, naka guys, nakabot na kami sa destinasyon. No. Manawag na kami. Hindi ko na. Charot. Ay, na kami guys sa fortress sa wakas after pila ka after sa kadugayon nga ah, star ko sa Koblenz pag wala ko di diha katupa <laughs> ano man bal mo sa mga um, kapariyo mong illegal di sa mga <laughs> huy kapati na gani karon sila <laughs> susunod na tayo. Patian niyo ako. Ay kami guys sa gallery. <laughs> Kung din makita ang mga pictures sa Rwanda. Actually mga tao, mga balay-balay. <laughs> ano na di ba man? Ito housing project ko nila sa Rwanda, Island. I'm not sure. I can't read. Charay! ano na discover mo, Ruel? Kung gusto nyo sang informational, kag, ano, maka, infor, Informative. Kung gusto nyo maka-learn more about it, hindi ka maglalaw sa video kung kayo wala na plus, charay. wala ka yung makuha sa akong. nangyari sila di mga sound effects, sound effects. Ito mega marcha ng golpe ng mga katauhan. Nagwakal-wakal. So meron sila tour na uh, daw audio audio. Mabayad ka lang 2 euros or, or something para may Actually may maagi, ang sarap yan. <laughs> may audio audio ka. makita ang mga pictures sa mga tao nga nag-contribute sa history sa fortress nga nino. So that nyo kita the mga picture, the contributions sa ka-state day. Eh. So nakaputang di ang last na babae ni sa 1926 to 2015. Tapos ang next siya, ang successor is Arisha O. Oh. No? Amuli sila next <laughs> successor. <laughs> Wait, believe me. Ay, may ilas mo no? Mm -hmm. Der Minenkrieg ist grausam. Schwarzpulver wird abgefackelt, um den Feind zu vertreiben. Jederzeit droht der Tod durch eigene oder feindliche Explosionen. kwenta na isang kiosk. Ito, vlog ito, lang ka kasuwag, kaula siya kape. <laughs> Baka siya luwat, mag-uman lang. Ito, vlog <laughs> ito. Pero ano, masiling mo kay nakagasto, kaluwat, kaysa sa uh, wala mo kami. <laughs> Ulit na kami guys. That's air pancit. Ito nga na way Uwi na kami. Bye! Thank you, Gate, sa paglantaw. to next time. Bye! Yeah, guys, thank you guys sa paglantaw sa video ngayon. Liog lang comment, kag-like, kag-subscribe, maluwi ka mo. <laughs> Tapi, maluwi ka mo, please. Sabi namin ng mga Bye!